Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Selamat malam semua Yeah Mother is not here with me today but this is me dedicated uh, Saya dari Sulawesi uh, te uh, Tepatnya saya berada di uh, Jalan Lintas Barat Sulawesi Iya yeah. What are you gonna sing? Eh, berada di perbukitan dan tak jauh dari laut. Iya. Yeah. Okay, good luck. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد على الفلاح أكبر لا support you had from your mum and dad. Then you see the support you've had from 3,000 people. And just to give you a little bit more support, I'm going to give you one of those. Ini sudah menerima saya, termasuk para dewan juri. Simon Simon ya maksudnya eh, terima kasih sudah saya bisa datang ke Amerika jauh-jauh dari Jalimbar Sulawesi Ya, ya itu dia.